Сколько лет, как я приехала сюда, в этот удивительный мир. Императрица ста... стара. не во тогда я уничтожу всю твою славу. Все знают, что тебе недолго осталось. Мама? Твое время прошло. Я никогда не боялась смерти, но часто думала о ней. О том, как я уйду, что я оставлю после себя. императрица, что делала все для страны, которую полюбила всей душой.